विचार करने जा रहे हैं नौवा अध्याय का राज विद्या राज गुण योग है ना राजयोग नौवा अध्याय को राजयोग बोलते हैं ना राज विद्या राज गुण योग तो वो उस पर अपन विचार करने जा रहे हैं तो इससे पहले आठवें अध्याय में जो एवतेकाक्षरं ब्रह्मविहरं नामनुस्मरं य प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमां गति तो ये आया था धारणा योग समूह विद्या का विषय करके और उससे पहले ही बताया था प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त योग बले में चाहिए भूगोल मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमकल्प दिव्यम क्योंकि अर्जवादी मार्ग से प्राप्त होने वाला फल है इसलिए कहीं जा कर के प्राप्त होने वाला फल होने से वो सगुण विद्या ही जाएगी जो नाड़ी के माध्यम से धारणा योग बताया सगुण विद्या को लेकर के तो उसके फल की प्राप्ति अर्चरादि मार्ग के माध्यम से होती है है ना जो उपासक है जो श्रवण विद्या की उपासना करने वाला है वो यहाँ पर हिरण्य गर्भ की उपासना करता है अहंग्रह उपासना करता है जैसा भी करता है तो शास्त्र गुणित है तो ऐसा करता है तो जब शरीर छूटता है तो एक रास्ता बना हुआ है हिरण्य गर्भ की प्राप्ति के लिए देवलोक की प्राप्ति के लिए एक रास्ता बना हुआ है जिसको देवयान मार्ग बोलते हैं जो कर्म समुचित उपासना करने वाले हैं उनके लिए और केवल उपासना करने के करने वाले हैं उनके लिए वो अर्चरादि मार्ग से हिरणगर गर्भ लोग जाया जाता है और जो केवल कर्मी है तो वो ध्रुव मार्ग से स्वर्ग लोग को चले जाते हैं इसलिए शास्त्रों में आता है विद्या देवलोका माने विद्या माने उपासना हिरण्यगर आदि उपासना से अर्थिरादि मार्ग से देवलोक की प्राप्ति होती है और कर्मणा पितृलोक और कर्म से पितृलोक हिरण्यगर स्वर्ग आदि लोक उसकी प्राप्ति होती है ऐसा शास्त्रों में वचन आता है हाँ सकाम स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति की इच्छा रख करके कर्म करने वाले हाँ तो वो धूम मार्ग से ध्रुव को लक्षित मार्ग है अनेक जगह जगह वहाँ पर लोक है तो कानून जो लोकाभिमानी देवता है वो तो ये जो कर्मी है उपासक है उनको ले जाते पहले जैसे रात्रि के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है फिर कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है फिर दक्षिणायन के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है ऐसा करते करते फिर वो देवता अपनी सीमा से आगे तक पहुंचा देते हैं है ना फिर उसके आगे जैसे आप कहीं किसी देश की यात्रा करते हैं तो अपने देश से देश तक तो वीजा की जरूरत नहीं है जैसे अगले देश में जाते हैं तो उस देश की वीज़ा लेकर के जाते हैं पूरे उस देश की वीज़ा होगी तो उस देश में घूम सकते हैं कोई वीज़ा आपको उस देश तक घूमने की इजाज़त देगा और और उससे आगे दूसरे देश में जाना हो तो फिर दूसरे देश की वीज़ा की ज़रूरत है है ना जहाँ तक ये वीज़ा है उस देश में भी और वहाँ तक ये वीज़ा से फिर आप आगे बढ़ना हो तो फिर दूसरी वीज़ा लेनी पड़ेगी तो उसी तरह से यहाँ पर भी उपासक या कर्मी को तब तक अभिमानी जो लोग के देवता है वो तो देवता ले जाते हैं तो करते करते अंतिम में जाकर के वो कहाँ पहुँचा देते हैं कर्मी होगा तो स्वर्ग लो और उपासक होगा तो ब्रह्म लो तो ये उपासक की चर्चा की जा रही है तो तो जानता नहीं वो तो परमात्मा जो है है है उसी की उपासना करता है राम हाँ। उसको देखकर करता है तो हाँ तो यदि यदि उसके भीतर में किसी तरह की कामना नहीं है अपेक्षा किसी भी लोग की सांसारिक अपेक्षा बिल्कुल उसके अंदर में है ही नहीं सिर्फ मोक्ष ही है तो ऐसे व्यक्ति मरने के बाद मुक्त नहीं हुआ इस शरीर में रहते समय तो मुक्त नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद यदि उसके अंदर कोई कामना नहीं तो फिर यही उसको झट से शरीर उपलब्ध हो जाता है पर उसको शरीर उपलब्ध हो जाता तो अच्छे कुल में पैदा हो जाएगा अच्छे सत्संग के माहौल में पैदा हो जाएगा फिर जैसे ही होश संभालेगा वैसे जहाँ से साधना छोड़ी उसने उसको झट से पूरा करके आगे साधने के लिए लग जाएगा पर यदि निर्विशेष परमात्मा का चिंतन करता है परंतु अंदर से कामना है ऐसा हो सकता है हाँ अंदर से कामना हो सकती है ऐसा व्यक्ति क्योंकि कामना है ना उसके भीतर ऐसा व्यक्ति मर करके फिर कोई विशेष लोक में उत्पन्न होगा और वहाँ पर कुछ दिन भोगेगा क्योंकि कामना रखा अंदर तो भोग भोगने के बाद फिर वहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आकर के सूची नाम श्रीमतान गेहे योग भ्रष्ट भेजाए थे जो पूर्ण संपन्न सुख साधन से विशिष्ट घरों में पैदा हो जाएगा और पैदा होकर के फिर वो लग जाता है परंतु जो बिल्कुल विरक्त है शरीर छोड़ गया तो मरने के बाद फिर किसी दरिद्र घर में पैदा हो जाएगा जहाँ पर उसको कोई ज़्यादा जिम्मेदारी संभालने की जरूरत न रहे पैदा होते ही उस कार्य में लग जाएगा ऐसा होता है इसलिए कामना नहीं है सगुण उपासना भी कर रहे हैं पर कामना आपके भीतर में नहीं है तो में तो शुद्धि हो जाएगी चित्त की एकाग्रता आ जाएगी और शरीर छोड़ने के बाद तो यही कहीं पर उत्पन्न हो जाएगा कामना नहीं है ना कामना है तो फिर कामना उस लोग पर तो पहुंचाए है क्योंकि तो निर्विशेष का जो चिंतन है उसका भी फल विलक्षण है और सविशेष का जो चिंतन है उसका भी फल विलक्षण है तो इसीलिए वहां तक जाएगा वो पर यदि कामना नहीं है तो नहीं जाएगा सब कुछ कामना के भीतर में जैसे ज्योतिष लोग कर्म है स्वर्ग प्राप्ति के लिए शास्त्र में बताया गया और ज्योतिष को आपने किया पर फल की इच्छा ही नहीं आपको तो वो सूर्य फल नहीं देगा आपके लिए चाहते नहीं आप मंत्र तो के शुद्ध में साधन बन जाएगा पर यदि फल चाहेंगे तो उस लोग तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा ऐसा तस्य तो फलम अग्नि अर्चरादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षण पालन करना श्रवण उपासना का बहुत तत्काल नहीं मिलता जब तक उपासना कर रहे हैं आप उस काल में नहीं मिलता उपासना करते रहेंगे या पद भावापत्ति हो गई यहीं पर शरीर के रहते रहते हिरण्य गर्भ नहीं हूँ इस प्रकार से उपास्य का साक्षात्कार हो गया अवसर यहाँ से छूट गया तो अब इन लोगों के माध्यम से होकर के कालांतर में हिरण्य गर्भ लोग की प्राप्ति हो करेगा और तो यहाँ पर यदि अद्वैत के विषय में उसने परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है जिज्ञासा है तो वहाँ हिरण्य गर्भ लोक लोक में हिरण्य गर्भ से उपदेश श्रवण करके मुक्त हो जाएगा और जब तक हिरण्य गर्भ लोक रहेगा तब तक उस लोक में रह करके हिरण्य गर्भ के मुक्ति के सौ वर्ष पूरा होने के बाद उसके गुरुआ कौल्य को प्राप्त करने के साथ साथ इन गुरुआ कौल्य को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान जीवन में तो हो गया और वो शरीर नहीं छोटेगा जब तक हिरण्य गर्भ लोक में उसका शरीर है तब तक शरीर इतना लंबा प्रारंभ हो जाता है उपासक का और यह भी जो अहंग्रह उपासक है तो उसको वहां जाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और और उपासना के तारतम्य से कभी कभी एकदम से अहम भाव नहीं हुआ पर उपासना का भाव तो मिलेगा तो सालोक्य की प्राप्ति कर देगा हिरण्यगर वो लोक की प्राप्ति करेगा पर हिरण्य हिरण्यगर गुरुता की प्राप्ति नहीं कर पाता और जब कोई भी शरीर छोड़ने के बाद उपासना करेगा तद्भावापन्न होने के लिए तो उपासना के तारतम्य से जो हिरण्य गर्भ लोग रूपता को प्राप्त कर लेता है उपासना पर निर्भर करता है कि आपकी उपासना का स्तर कैसा है कैसा उसी को बोलते हैं तो ब्रह्म प्राप्ति लक्षण में वो अनावृत्ति एवं निर्दिष्टम तो वहाँ से वापस आना नहीं पड़ता अहंग्रह पार्षद जब इस प्रकार से वहाँ जा करके मुक्त हो जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं होती और किसी किसी की आवृत्ति हो जाती है संसार में दोबारा आ भी जाता है <clears throat> तो हाँ, तत्र अनेनैव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते नान्य था तो फिर सगुण उपासना करके फिर अर्जुनादि मार्ग से धीरे धीरे हिरण्यगर लोग को प्राप्त करके मुक्ति होती है और दूसरा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है यह आशंका हो गई किसी को है ना मुक्ति का एक ही उपाय है कि उपासना करो कर्म समझ के उपासना करो और देवताओं के द्वारा अर्चा आदि मार्ग से धन्यवाद लोग को जाओ और वहां जाकर के उपासना उपदेश सुन करके फिर मुक्त होना है यही मुक्ति का उपाय है यहाँ हम मुक्त नहीं हो सकते क्या ऐसी आशंका हुई तो उस आशंका होने पर उस आशंका को निवृत्त करने के लिए हटाने के लिए <coughs> नौवा अध्याय शुरू करते हैं श्री भगवान वाच ते और आगे भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की जा रही है जिससे मुक्ति होती है तो इसीलिए इदम कह दिया नज़दीक कहा वो ब्रह्म ज्ञान नज़दीक जो तो है नहीं पर जो नज़दीक होता है उसको इदम शब्द से प्रयोग किया जाता है और ब्रह्म ज्ञान का तो दूर दूर से पता भी नहीं तो इदम कैसे कहा दिया तो कहा कि थोड़ा पहले अध्याय उसको बताया और आगे भी ये बताया जा रहा है तो नज़दीक हो गया ना तो उसको बुद्धि में नज़दीक मान करके कहते हैं इदम इदम तुते गुहतमम ये जो सम्य ज्ञान सम्य ज्ञान क्या है कि हाँ वासुदेव शरण नीति ये सब कुछ वासुदेव है ऐसा समझने का योग्य ज्ञान एक आत्मा आत्मा वैनम सर्वम इत्यादि जो ज्ञान है ये साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के प्रति जो साधन है ऐसा जो ज्ञान है ये ज्ञान को इदम तुते गुह्यतम इदम गुह्यतम ज्ञानम ऐसा कहा गया कि गुह्यतम है अत्यंत गोपनीय है क्योंकि इसी ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं वही सार्थक है उनका जीवन चरिता चरितार्थ हो गया ध्यान में आएगी नहीं और जो विषय को नहीं जान पाते तो उनका जीवन सार्थक नहीं हुआ हम्म। उनका जीवन बेकार हो जाता है क्योंकि जो यहाँ ऐसा मानते हैं कि मैं अलग हूँ ये राजा लोग अलग है तो छह लोग का मैं अलग हूँ और राजा जो मेरे शासक है वो मेरे से भिन्न है ऐसा जो मानते हैं अन्य राजा अन्य राजा वाले हैं और मैं राजा से भिन्न हूँ ऐसा जो मानते हैं तो ऐसे लोगों को राजा अनुशासन करता है ना तो दुखी हो जाते हैं फिर और जो हाँ और जो मानता है कि मैं ब्रह्मशाली नहीं हूं तो भेद भेददर्शी दुखी होता है मतलब अन्य राजा वाले कहने से भेददर्शी दुखी रहता है हम दुखी नहीं होते जो वेददर्शी वो हमेशा ही आनंदित रहता है ये कहने के लिए बता दिया तो इसके लिए तुम कैसे को तो अनशूर हो ये जो है ना आशुरा कहते हैं दूसरे के गुणों में दोष निकालना दूसरों के गुण है अच्छा भाव वाला है तो उसमें जब दोष निकालना उसको कहते हैं असूया गुणेशु दोष आविष्करण असूया गुणों में दोष निकालना इसको कहते हैं असूया और अर्जुन कैसा है अनसूया अर्जुन में ऐसे कोई दूसरों के गुणों में दोष निकालने का स्वभाव नहीं है इसलिए अनुसूय हो इसलिए अनुसूय तुम अशुभ से रहित हो ऐसे तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान के सहित ये जो विज्ञान के सहित ज्ञान जो अत्यंत गुह्यतम है वो तुमको हम बताते हैं ज्ञान को बताते हैं कहा तो ज्ञान कैसा है विज्ञान के सहित है माने विज्ञान माने अनुभव से विशिष्ट है वो ज्ञान कैसा है अनुभव से विशिष्ट ज्ञान एक तो है शास्त्रीय ज्ञान एक तो है शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान तो शास्त्रीय ज्ञान है पर केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं अपितु अनुभव मिश्रित ज्ञान ज्ञान कैसा है अनुभव मिश्रित ज्ञान है और ज्ञान तो कोई भी कर सकता है ज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं है परंतु ज्ञान को अनुभव पर्यावसायी बनाना ये सबसे कठिन बात है इसलिए कहा विज्ञान के सहित विशेष विज्ञान मैंने अनुभव उसके सहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को तुमको मैं बताता हूँ और यज्ञ जिसे तो ज्ञान को उपलब्ध करके ज्ञाता जान जानकर मैंने प्राप्त मैंने प्राप्त करके ये ज्ञाता मान जिसे ज्ञान को प्राप्त करके क्या करोगे मोक्ष से अशुभा हाँ। अशुभ जो संसार है अनर्थ अनंत अनर्थ संकुल है अनेक प्रकार के अनर्थों से घिरा हुआ है ऐसा जो अशुभ संसार है उस संसार से संसार बंधन से तुम तो मुक्त हो जाओगे जिस ज्ञान की प्राप्ति से तो पहले अध्याय में क्रम मुक्ति बताई क्रम से मुक्ति होने की बात कही गई पर अब यहाँ कहते हैं कि मैं ऐसा ज्ञान तुझे देने जा रहा हूँ जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुक्त होने की प्रतीक्षा करने की जरूरत ही नहीं वो शताक से मुक्त हो जाएगा जिसको शब्द मुक्ति बोलते हैं वो हो गई क्रम मुक्ति और ये हो गई शब्द मुक्ति तत्काल ज्ञानोत्तर ज्ञान समकाल मुक्ति जैसे आप कर्म करते हो पुत्र प्राप्ति के लिए जो कुदृष्टि याग किया करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए कुदृष्टि याग अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करते हो है ना तो उसका फल तत्काल नहीं दिखता क्योंकि तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए आपने कर्म किया है तो मरना ही पड़ेगा उस फल की प्राप्ति के लिए क्योंकि जीता जागता पुरुष स्वर्ग पहुंचता नहीं मरने के बाद ही पहुंचेगा आमतौर पर इसलिए स्वर्ग प्राप्ति फलक कर्म वह तत्काल फल नहीं देता और कर्म से अदृष्ट बन जाएगा तो आपके मन में बना रहेगा अंत कर्म में अदृष्ट बना रहेगा तो जब आप यहाँ से शरीर का भोग पूरा होने के बाद निकल जाएंगे तो वो धूम मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचा देंगे देवता लोग तो स्वर्ग में पहुंचते ही वो जो यहाँ कर्म किया था आपने वो कर्म स्वर्ग फल देगा है ना परंतु आंख ने रूप को देखा तो कितने देर में उसको फल मिलेगा ज्ञान रूप ज्ञान का फल तत्काल है ना ये प्रमाण जन्य है ऐसा है प्रमाण जन्य है तो इसीलिए ये कुछ ज्ञान से होने वाला जो शुभ से फल है वह कालांतर की प्रतीक्षा नहीं कराता वो तत्कालिक फल देता है जैसे दस मित्र लोग पैसा कमाने के लिए मुंबई जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी आई तो नौका नहीं मिली तो गांव के लोग से तो तैरने आता था तो तैर करके उस पार चले गए तो उस पार चले गए तो सोचा कि चलो गिन लें दस लोग नदी में छलांग लगाए थे दस आए कि नहीं आए तो गिनने लगे तो अपने को गिनना भूल जाते एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और मैं दस हूँ अपने को भूल जाता तो मैंने कहा अरे मेरे लोग आप जरा गिनना और इन्होंने भी गिना तो सो को भूल गए नौवे गिना दसों के दसों ने गिना पर नौ ही गिना आपने को भूल गए तो कौन बढ़ गया समझ में नहीं आ रहा है भाई नौ है तो एक तो बढ़ गया तो बड़ी दुखी हो गए बड़ी चिंता हो गई देखो कमाए जमाने के लिए जा रहे हैं और उसमें एक तो खत्म हो गया बड़ा मुश्किल हो गया क्या बताएंगे घर वालों को तो बैठ भी बेचारे शोक सभा बनाने लगे दुखी होकर रोने लगते तो उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे तो देखा नौजवान लड़के हैं सब के सब बैठ करके रो रहे हैं क्या बात है पूछ ले जरा तो महात्मा जी आए और कहा कैसे हो सब रो रहे हैं बेचारे बिलक बिलक करके रो रहे हैं प्रेम था आपस में तो महात्मा जी ने मुझे क्या हो गया तो भगवान ने कहा कि महाराज हम लोग दस तो लोग गाँव से निकले थे कमाई धमाई करने की बड़ी इच्छा थी और बड़े ही तिलक करके माला पहना कर सब परिवार वालों ने इकट्ठे होकर के हमारी विदाई कर दी थी पर नदी पार करने से पहले तो हम दस थे पर इधर आ गए तो देखा तो नौ ही और समझ में नहीं आ रहा कौन तो आ गया बड़े दुखी हम लोग तो मैं आत्मजन एक नज़र मारी तो देखा दर्शन के दसों है तो कहा गिनो जरा ये स्वर्ण चेतन को बोला गिनो जरा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हमारा नौ होता है और डंडा लिए इसके सिर पर मारा कर दसमस्त मसी क्या बोले दसमस्त मसी दसवा तू है मिल गया मिल गया दसवा मिल गया तो मिला ही था बाद है कि नहीं मिला क्या पर यह कि जो न मिलने की भ्रांति थी इस शब्द ने समस्त मसी ये शब्द स्व विषय है उसने अपरोक्ष करा दिया हाँ मई दसवा स्व विषय जब ज्ञान होता है तो अपरोक्ष करा देता है पर परम विषय होता है तो शब्दों से हमेशा परोक्ष ज्ञान होता है पर ये जो ज्ञान है आत्मविषय ज्ञान ये स्वविषय है इसलिए हम ब्रह्माष्टमी ऐसे उसको क्या होगा साक्षात्कार हो जाता है इसलिए यहाँ पर शब्द मुक्ति बाद में होने वाली क्रम मुक्ति नहीं है क्रमशः होने वाली मुक्ति ऐसे हिरण्य गया और वहाँ से मुक्त हो गया तो कहा पूर्वक मुक्ति और यह ऐसा ऐसा ज्ञान मैं तुझे बताने जा रहा हूँ इसीलिए जो शंका की गई थी कि भाई जो अष्टम अध्याय में क्रम मुक्ति बताई गई थी उससे भिन्न मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है क्या तो बताया नहीं ज्ञान यदि यहाँ हो जाता है तो सत्य मुक्ति हो जाती है तो शब्द मुक्ति के प्रति हेतु है तत्व ज्ञान जिसको आत्म वेदम सर्व जो है अद्वितीय सदैव समेतमग्रासित एकमेव अद्वितीय है ना तो इत्यादि इत्यादि वासुदेव शरमिति आत्मा सुदुर्लभ इत्यादि ये ज्ञान तत्काल मुक्ति के प्रति साधक बन जाता है ये बताया तो अब बताया से राजविद्या राजगृहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुशुभं करोतु मग्र्यं ये राज है ये विद्या नाम राजा ये राज है क्या समझे आप राज विद्या है राजमार्ग बोलते हैं राजमार्ग हाँ? राजमार्ग बोलते हैं एन एच होता है express highway N H national highway पड़ोसी को राजमार्ग बोलते थे और एक्सप्रेस हाईवे है जमुना एक्सप्रेस हाईवे है कौन कौन है और ये पिछली बार मैं गया था वहाँ गया था हरदोई साइड में हरदोई मैं गया था कुनिया कुनिया वाले स्वामी जी के यहाँ वापस आते समय हरदोई निकल गया तो हरदोई वालों ने हमसे कहा कि स्वामी जी अब लखनऊ आप जा रहे हैं रास्ते में तो आप एक्सप्रेस वे पर निकले जो अखिलेश ने बनाया है अखिलेश ने कहा था ना काम बोलता है काम बोलता है कहता था काम बोलता तो एक्सप्रेस हाईवे उसने बनाया था जो मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश बोलते थे काम बोलता है तो मोदी जी बोलते थे कारनामा बोलते क्योंकि झगड़ा बहुत हो गया ना बाप के साथ उसका चाचा के साथ बाप के साथ और बहुत घपलेबाजी हो गई घोटाले बहुत हो गए तो मोदी जी कहते कारनामा बोलता है इनका कारनामा बोलता है काम नहीं बोलता कारनामा बोलता है तो तो एक्सप्रेस हाईवे पर उन्होंने छोड़ दी गाड़ी हमारी तो 135, 140, 145 पता ही नहीं लगता है गाड़ी चल रही एक्सप्रेस ऐसा बना है वो मैंने अभी तो भारत में इतना ही दौड़ती है गाड़ी इससे ज़्यादा नहीं दौड़ती विदेशों में ज़्यादा दौड़ती है तो पता ही नहीं लगता है अच्छा एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी खराब हो जाए तो वहाँ मुश्किल हो जाता होगा गाड़ी खराब हो जाए तो बुला करके ठीक करना पड़ा तो राजमार्ग है राजमार्ग क्यों नाम पड़ा कि मार्गों का वो राजा है क्या है वो मार्गों का राजा है अब देखो ना यहाँ से इंदौर जाओ तो कितने गड्ढे मिलेंगे आपको अभी गड्ढे गड्ढे हो गए बता रहे थे लोग पहले तो सड़क अच्छी थी अब गड्ढे हो गए अब फोरलेन बनाना है इनको इसलिए ठीक भी नहीं कर रहे होंगे है तो नाम है तो राजमार्ग और नाम मात्र का मार्गो का राजा नहीं और ये जैसे ओंकार मोर टक्कर से आप अंदर आए तो रास्ता भी ठीक होगा शायद तो राजमार्ग भी उसको बोलना चाहिए तो उसको राजमार्ग कम बोलते हैं फॉरन होता है सिक्स होता है उसको राजमार्ग तो मार्गों का जो राजा होता है उसको राजमार्ग होता है विशेष लोग विशेष चलते हैं विशेष आते जाते रहते गाड़ियाँ चलते हैं बड़े बड़े लोग उसी तरह से विद्याओं का राजा है तत्व ज्ञान कैसा है विद्याओं का राजा है इसलिए राज विद्या ऐसा कहा ध्यान में आ रहे हैं आपको कि नहीं राज विद्या माने विद्याओं का राजा जैसे राजा लोगों के बीच में खड़ा होता है तो और राजा जरा दिखने में भी अच्छा ही लगता है लेकिन ठीक ठाक रहता है वो दाढ़ी मूछ बना करके रहता है अच्छे कपड़े पहन करके रहता है और कुछ तो प्रति भी करता होगा ना राजा है भाई सभी लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा और लिपापोती हम लोग भी करें तो चमकने लग जाने नहीं लिपापोती अगर लोग भी कर रहे तो चमकने लग जाए और क्या ये तो जितना भी लिपापोती करते हैं तो लिपा लिपापोती करके ही चमकते हैं अक्सर करते हैं अच्छा दूसरी बात क्या है कि सुख सुविधाएं भौतिक सुविधाएं हैं हल्की सी बीमारी हो गई झट से सही इलाज मिल जाती है खान पान ठीक है संतुलित जीवन होता है वैसे भी स्वास्थ्य ठीक रहता है इसीलिए राजा लोग जरा जद्दीमान होते बहुत लोगों को हुकूमत करनी होती है उनकी तो कमान होना पड़ता है कि नहीं लुंजे पुंजे होने से नहीं चलता है है ना कहिए जनरल साहब क्या हाल चाल है जो जनरल होगा है कि नहीं अब चारों चार भारत के चार भाग में जैसे है ना जनरल होते हैं कि नहीं तो दक्षिणी कमान है उत्तरी कमान है तो उत्तरी कमान का कोई प्रधानमंत्री के पास आएगा और प्रधानमंत्री के सामने तो सेनाध्यक्ष ही है कि नहीं छोटा बन करके आता है और फिर कमान के जो जनरल आएंगे वो तो छोटे बन करके आएंगे तो वहाँ पर जरा वो भी अंदाज में बोलेगा कि नहीं प्रधानमंत्री रो भी ले भले ही घरवाली के पास जा करके बीवी आए और वहाँ क्या बोले बोला वो भी जानता हाँ? है अच्छा ऐसा करते करते अभ्यास हो जाता है ऐसा करते करते जब छोटी उम्र से है ना करते करते बोला अंदाजे वैसा बन जाता है तो इसलिए दीप्ति अतिशय होता है दीप्ति अतिशय होता है प्रकाश माने दूसरों को प्रगल्भता दूसरों को दबाना दूसरों पर अपनी बात मनवाने की क्षमता शासकत्व के लक्षण ये राजा में होता है इसलिए राजा में दिप्त दिशा है हाँ, दिप्ति का अतिशय है है ना का उसने बोल दिया चाहे गलत हो कोई प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं उठाता कहा जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कर रहा था भारत तो इंदिरा गांधी ने आदेश दे दिया सेना को कि मुक्ति वाहिनी थी ना वहाँ की तुरंत उसकी सहायता की जाए मीटिंग चल रही थी तो माने कसा थे माने कसा माने कसा सेना देखे थे आपने उस समय माने माने कसा माने कसा पारसी पारसी थे उन्होंने तो तो उठ खड़े हुए तो मैडम हम एक बात बताना चाहते हैं तो बताओ जनरल इंदिरा गांधी तो बड़ा कड़क थी ना कहा कि मेरे विचार से इस समय हमें पाकिस्तान पर धावा नहीं बोलना चाहिए क्यों इसीलिए क्योंकि हमारी तैयारी नहीं यदि हम आधी अधूरी तैयारी में पाकिस्तान पर अपना बोलते हैं बांग्लादेश में जाकर के सहयोग करते हैं तो हमें हार का मुख देखना पड़ सकता है इसीलिए आप हमें तैयार करने का अवसर दें उसकी बात कट गई ना इंदिरा गांधी तो अपनी बात कटती हुई देखना नहीं चाहती थी अहंकारी महिला थी वो दबंग तो इतना कहने के बाद फिर माँ ने कैसा ने कहा तो मैडम आपकी इच्छा के विरुद्ध तो मैंने बोल दिया इस्तीफा ले दो तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था मैं इस्तीफा ले दूँ कहता नहीं जब ठीक कहा आपने ठीक कहा पहले तैयारी करो जल्दी से जल्दी तैयारी करो और तैयारी करके हम लोग आप मुलाकात तो फिर वो डॉक्यूमेंट एक भी दिखाए वो सुधा माता आई थी ना मुंबई से उसका बेटा सब लिखता है फिल्म में कहानी लिखता है छोटी तो पंद्रह मिनट की फिल्म बनाई थी उसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बेटा जनरल मियाजी था उनका जनरल मियाजी था पाकिस्तान का और हमारा जनरल अरोड़ा था अरोड़ा ने दूसरा था दूसरा था यहाँ यहाँ यहाँ खान यहाँ खान ऐसा कुछ था तो जनरल अरोड़ा अरोड़ा रहे उनको दूसरा दिखा रहे थे दूसरा का दिखाए ना इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई तो मैं फिर वो क्या बोलते ceasefire ceasefire ceasefire का मतलब क्या होता है बंद करना कोई नहीं करना सीज फायर का आदेश था ऊपर से पर ये जो हमारा वहाँ का काम देखता था ना जनरल जो था उसने धोखे में नियाजी से सरेंडर करवा दिया यदि सरेंडर नहीं करवाता क्योंकि आदेश तो सीज फायर का था और ऊपर के आदेश को ध्यान में न रखते हुए उसको सरेंडर करवाने के लिए दक्षता करवा रहा था तो नियाजी कर नहीं रहा था तो उसने कहा कि अमेरिका से कोई आपको सहायता पहुंचने वाली नहीं है और पीछे से पाकिस्तान से भी कोई सहायता आपको पहुंचने वाली पूरे जगह भारत ने चारों ओर से घेर लिया है तो आप तीस पैंतीस हज़ार जो भी हो यहाँ पर सब मारे जाओ इसलिए बेहतर तो है कि आप सरेंडर करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ आपके पास सिर्फ आधे घंटा का समय है पहले तो हंस रहा था वो जब जब समझ में आ गई बात की गंभीरता तो तुम्हारे को करता रहा का ठीक है फिर यदि आप सरेंडर करते तो भारतीय फौज आपकी सहायता करेगी आपको मरने नहीं देगी और सरेंडर नहीं करते तो किसी की फौज तो पहुँच ही नहीं रही आपकी और बांग्लादेश की मुक्ति भाई ने आपको ख़त्म कर दी या आपके ऊपर ही क्या करना है फिर उसने सरेंडर के कागज में हस्ताक्षर कर दिया तो कहने हम अंदर भीतर ही सरेंडर करेंगे ये पब्लिक सरेंडर होगा फिर तो पब्लिक में आकर के सरेंडर किया उसने अरे ये धोखे से सरेंडर करवाया कर सच में ऐसा नहीं कभी वो अमेरिका से तो आ ही रहा था ना वहाँ आ ही रहा था हाँ आ ही रहा था तब तो जैसे सरेंडर करवाया तो उसका प्रचार हो गया फिर इधर भारत में स्वतंत्र कर दिया तो खैर अपने दीप्ति होती है दीप्ति क्या होती है जंगलों में राजाओं में उसी तरह से ये राज राज विद्या है ब्रह्म ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है इसलिए द्वितीय दिशा है इसमें इसलिए ये ज्ञान होने के बाद ये विद्या आने के बाद और कोई भी विद्या की आवश्यकता नहीं रहती है राज विद्या और हाँ? राज विद्या है और उसे राज हुई हम और ये कैसा है जैसे विद्याओं में राजा उसी तरह से जो कोई है गोपनीय पदार्थ है ना उसमें भी ये राजा है राजमय गुहा नाम राजा यदि राजमय जो भी अत्यंत छुपी हुई चीजें हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम कोटि का ये राजमूल्य मूल्यों का राजा छुपाने में जिसको ज्यादा से ज्यादा छुपाया जा सके यही है मैंने अत्यंत हाँ वो देव गुफा में अवस्थित होकर भी जाना जाने वाला है इसी दुआ में है और पवित्रम अत्यंत पवित्र है पावन है क्योंकि तो इसको छोड़कर के पवित्र और कोई दूसरा नहीं है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात होती है नहीं ज्ञाने न सदृशम आगे बोलो अरे गीता भी नहीं आता महात्मा होकर क्या बात है बोलो भानु बोलो हाँ तुमको नहीं मिलती गीता क्या बोलोगे स्वामी जी बोलिए जरा हाँ पवित्र नहीं पवित्र यह है ना नहीं पवित्र यह यहाँ पर ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी चीज नहीं ज्ञान के समान पवित्र और कोई दूसरी चीज ज्ञान सबसे पवित्र है यथे धान से हाँ, समित भग्निर कुरुतेर जुना जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ये धान से मन लकड़ियों को खत्म कर देती है कि नहीं तथा सर्व कर्माणी उसी तरह से सभी कर्मों को ज्ञान क्या कर देता है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात मुँह हिलाते बोलते नहीं हो हाँ? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते तथा आगे भस्मसात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते तथा ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा देख लेना दूसरे तो सबसे पवित्र है ये ज्ञान कैसा है सबसे पवित्र है अग्नि देखो सबको पवित्र कर देती है सोना अग्नि में डाल देते हैं तो पवित्र हो जाता है मल निकल जाता है और जैसे आप लोगों को अग्नि में डाल देते हैं कि नहीं भाई आप लोगों का समय होने पर अग्नि में डाल देते हैं ऐसे छोड़ के ऐसे छोड़ देंगे तो अपवित्र हो जाएगा अग्नि में अग्नि साफ कर देंगे तो पवित्र हो जाएगा हाँ? सीता जी भी अग्नि में पवित्र होकर के निकल आई थी अग्नि परीक्षा होती ना से अग्नि परीक्षा ही नाम हो गया उसमें से सबसे पवित्र है ज्ञान ज्ञान जितने भी अपवित्र है सबको नष्ट कर देता है इसलिए पावनम पवित्रम पवित्र कहा गया है हाँ? क्यों पवित्र है महाराज देखो अग्नि तो लकड़ी को डाल देते हैं उसी लकड़ी को नष्ट कर देते हैं और तो सब ही है और ये जो ज्ञान है ये ज्ञान अनंत जन्मों से जन्म जन्मांतरों से संचित के खाते में पड़े हुए जितने भी आपके कर्म समुदाय है उनको एकदम से नष्ट कर जैसे अंधेरे में बिजली चमकती है तो सब उजाला हो जाता है ना घोर अंधेरा पूरे आकाश में घटा छाई हुई है घन घटा छटा है ना और घोर अंधेरा है दोपहर में पंजाब में था तो रात्रि को देर हो गई था तो मैं रोशन का करने के लिए दूर चला गया तो रोजमर्रा का मामला था वो रास्ता का पता था ही पर उस दिन पूरी घटा छाई हुई थी एकदम अंधेरा था जब यहाँ से निकला कुटिया से तो लाइट जला दी बाहर की तो कितना भी अंधेरा लाइट जला पर कुछ कुछ संकेत मिल जाता है ना तो वो आगे जाकर के मेरे के पास इसी बीच में लाइट गई और ठंड भी बहुत थी और फिर वो ज़्यादा कपड़ा था ना हल्के कपड़े लेकर के गया तो और लाइट चली गई मैंने कहा कोई बात नहीं लाइट तो आती जाती रहती क्या फर्क पड़ने वाला रोज़ का रास्ता है ये सब मैंने हल्का सा ध्यान में आया ध्यान में आया भी नहीं तो इतमान से अपना उठे और इधर उधर टेढ़े मेढ़े से गए थे से लाइट गई सावधान होकर के वापस आते तो सही जगह पहुंचते तो खुद टेढ़े मेढ़े घूम गया पर और कुछ दिख नहीं रहा है टोटल एकदम खुद पर रहा है अच्छा जब घूमे तो उल्टा घूम गए और कुटिया की ओर मुख नहीं गया दूसरी जगह मुख हो गया अपने को पता नहीं है अपने को लग रहा है कि कुटिया की ओर मुख है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के हम कुटिया की ओर जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में चले गए उल्टी दिशा में चले गए आगे तो आगे जाकर के आराम से बैठ के नीचे गिर गए और नीचे गिरने से कैसे पता लगे कहा है और वो पेड़ को यूं होकर के यूं जाता था और घबराहट हुई और ठंडी भी लगने लग गई और लाइट चली गई बीच में हमने कहा ये कहा नीचे कैसे गिर गया नीचे कहा कहाँ गिरा हमको तो कुटिया में पहुंचना चाहिए था तो हम जब उठे तो टेढ़ा घूम गए कुटिया की ओर घूमे नहीं अब देखा कुछ दिखता ही नहीं है और वहां पर बड़े बड़े नीम के पेड़ थे कुटिया के सामने और कुटिया सफेद कुछ नहीं केवल अंधेरा अंधेरा अंधेरा घबराहट हुई लगता है खड़े खड़े सूख जाएगा खड़े खड़े अकड़ जाता है ना तो हम क्या करें अब रात को इसमें किसको आवाज दें कौन सुनेगा और अगर धैर्य से काम लो नहीं तो जाओगे ऊपर धैर्य से काम लो पता कर लो कि हम कहाँ हैं अभी इस समय तभी अंदाजा लगाना पड़ेगा तो थोड़ा सा मन को शांत रखिए फिर इधर उधर टटोला दिखता नहीं कुछ टटोलते टटोलते एक जो है पेड़ का जड़ मिला मेरे को जड़ पेड़ का एक पेड़ कट करके वहाँ पड़ा हुआ था जड़ मैंने कहा अरे ये तो पेड़ का जड़ है रोज देखते थे ना कुटिया से मैंने कहा रोज कुटिया से तो मैं देखता था जड़ वो कितना उल्ट दिशा में आ गया तो फिर वो पेड़ के जड़ को पकड़ने के बाद फिर मैं थोड़ा फिर काफी देर तक खड़े खड़े हल्का सा देखने लगा हल्का सा फिर देखा उधर झाड़ जैसे दिख रहे हैं फिर वहां से जैसे ऊपर चला तो हेडपम्प के पास पहुंचा फिर अंदाजा लग गया कि हाँ फिर वहां से कुटिया में आ गया दिशा मिल गई तो ऐसा होता है क्या होता है कि ये कहाँ से बात आ गई भूल ही गया तो अनेक जन्म है ना अनेक जन्मों के जो कर्म संस्कार है मैंने हाथ ये कहा था ना कि प्रकाश जो होता है ना उतने अंधेरे को दूर करता है पर जो ज्ञान भी प्रकाश है वो अनादि काल से चला हुआ आ रहा जो कर्म संस्कार है उनको क्या कर देता है एक व्याख्या नष्ट कर देता है ये नहीं कहता है कि मैं तो अभी उत्पन्न हुआ हूँ और ये अनंत जन्मों को कर्म संस्कारों को मैं एक जन्म इस जन्म पे जाओ कैसे नष्ट करूंगा समूह नष्ट इसलिए उत्तम है उत्तम है ध्यान में आए कि नहीं पावन है उत्तम है और प्रत्यक्ष भगम है हाँ? प्रत्यक्ष जाना जाता है जितु भाई ऐसा नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग पहुंचते हैं उसमें से मरने के बाद ज्ञान होगा तब तो साक्षात्कार होगा आनंद मिलेगा ऐसा नहीं जीते जीव जैसे आप अपने चक्षु से मेरे को देख रहे हो कि बाबा ऊपर से उछल रहा है ध्यान रहेंगे नहीं उसी तरह से प्रत्यक्ष आप भी अपने भीतर में उसको जान सकते हो इसलिए प्रत्यक्ष अवगमन प्रत्यक्ष रूप से उसका अवगम होता है जैसे कि ज्ञान परोक्ष होगा मरने के बाद ब्रह्म बनेंगे ऐसा कुछ नहीं यही पर ब्रह्म हो जाएंगे की भ्रांति की एक ज्ञान निवृत्त कर देने वाला प्रत्यक्ष हाँ, तो है प्रत्यक्ष भगवान कैसा है धर्म माना धर्म को लेकर के युक्ता है धर्म धर्म को लेकर के नहीं धर्म है धर्म विशिष्ट है कहा भूत बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता होगा ये ज्ञान लंबा द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ता होगा कृष्ण चांद्रायण चांद्रायण व्रत करने पड़ेंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी ऐसी प्राप्ति नहीं होगी पता है सुशुभम अरे कुछ खेलते कूदते घूमते फिरते ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी बेरा चाहिए बस सुशुभम इसमें ज़्यादा ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं ना जैसे जो रत्न का विवेकी होता है कोई रत्नों का झट से विवेक करता है कि नहीं विवेक होना चाहिए रत्न की जानकारी होनी चाहिए रत्न का विवेक कर लेता है उसी तरह से रत्न विवेकियों के समान ये भी अत्यंत सुसुख है सुख पूर्वक प्राप्त होने वाला है हम्म? तो इसीलिए ये हाँ ये महाफल है इसलिए सुसुख हम है हाँ? हम है ना देखो एक बात बता रहे हो भाष्यकार कि जो थोड़े आयास थोड़ा सा परिश्रम करते हैं ना किसी कर्म में है कि नहीं अल्प आयासाम अन्वेषाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्प फलत्व तो। जैसे थोड़ा सा प्रयास करके आप किसी फल को प्राप्त कर लेते हैं तो वो फल क्या होता है छोटा सा रहता है हल्के प्रयास से किसी फल की प्राप्ति करते हैं आप पर तो थोड़ा सा ही विशेष नहीं होता है जैसे आटा खरीद करके एक किलो ले आए और चार लोग मिल करके खा लिए बस खत्म हो गया और दो एकड़ जमीन पर आपने गेहूँ उगाया चार लोगों के लिए साल भर के लिए गेहूँ तैयार हो गया नहीं हुआ क्या तो थोड़ा सा विशेष परिश्रम करा किया तो विशेष फल की भी प्राप्ति हो गई तो और अल्पा आयास जो कर्म से फल में अल्पा ही देखा जाता है और जो विशेष विशेष कठिनाई से काम किए जाते तो महाफल होता है पर ये कैसा हो ये सुख संपाद्य है बड़ा कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है दो एकड़ जमीन में खेती करने में कितनी कठिनाई होती है इसलिए ये सुख सुखपूर्वक ही संपादन किया जाता है और जो सुखपूर्वक संपाद्य होता है तो उसका फल भी जल्दी जैसे आटा का खत्म हो गया एक किलो आटा का पर इसका फल भी जल्दी खत्म होता है कहते नहीं अव्ययम सुसुखम कर तुम अव्ययम इसका फल का कभी भी नाश नहीं होता है हाँ जैसे कर्म से प्राप्त होने वाला फल की निवृत्ति हो जाती है नष्ट हो जाता है और कर्म के समान इसका व्यय नाश नहीं होता है इसलिए आत्मज्ञान अत्यंत उपयुक्त है आत्मज्ञान अत्यंत ग्राह्य है उपादाय है उपा उपादान करने योग्य है ध्यान में है इसलिए अत्यंत श्रद्धेय है श्रद्धा का विषय है इसलिए से आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए बस इतना ही रख देते हैं ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण 我喜欢我的花，你是我心中的太阳。